Cześć, mano, witam was wszystkich w dzisiejszym poradniku do gry Grand Theft Auto San Andreas A jest to poradnik jak naprawić błąd z niedziałającą myszką Teraz nie, nie widzicie tego, ale ja ruszam myszką Ale no, tak jakby trochę postać się nie rusza Czasem pomaga, że tak powiem, ciągłe włączanie menu Ale to się rzadko zdarza Tak, pokażę wam co zrobić, żeby to w ogóle działało i było git wszystko Ale żeby to zrobić musimy wyjść z gry Następnie musimy odpalić naszą przeglądarkę, wpisać GTA SA Mousefix, wchodzimy w pierwszy link, szukamy tutaj napisu download, Tutaj nas to przekieruje i możemy albo udostępnić tutaj e, ten link, wtedy nam od razu się włączy pobieranie, albo czekać te kilka sekund. Mamy tutaj do wyboru albo autoinstaller, albo archiwum z plikiem. Ja sobie wezmę archiwum z plikiem, ponieważ autoinstaller często e, zostaje wykryty jako wirus, także nie fajno. Ale dobra, mam archiwum. Co musimy zrobić to, yy, licencja oczywiście WinRara, yy, to musimy zamknąć przeglądarkę. Zamknij wszystkie karty. Jesteśmy tutaj na pulpicie. To sobie wywalę na wierzch. O, mamy tutaj to. To sobie zamykamy. Następnie musimy zlokalizować nasz folder, w którym mamy GTA zainstalowane. Miałem na pulpicie. Otwieramy go. Ten folder w sensie. Następnie otwieramy folder, który skopiowaliśmy z archiwum i kopiujemy ten plik do folderu z grą. Jak widać plik jest przeniesiony, to możemy sobie zamknąć, to też możemy sobie zamknąć. Sprawdźmy czy... A jak widać od razu działa, tylko jest limit klatek włączony, więc troszkę się przycina, tak mi się wydaje. O, jak widać ładnie kamera działa, wszystko jest git. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, zobaczcie moje inne filmy i tam strutu tutu pierdutu. Dzięki, cześć, siemano.